Բարև ձեզ։ Մինչ այսօր մենք օգտագործում էինք ֆունկցիաներ։ Կոնկրետ երկու ֆունկցիա, հա, prompt-ը եւ alert-ը եւ array match-ի, այսինքն join ֆունկցիան ենք օգտագործել, հա, tic-tac-toe խաղում։ Գիտենք, որ նրանք օգտակար են, գիտենք, որ ինչպես նրանց պետք է օգտագործել, հա, ինչպես կանչել։ Բայց այսօր մենք արդեն կսովորենք ինչպես կարելի է նրանց ստեղծել։ Այսա կլինի շատ հետաքրքիր։ Okay, ուրեմն ֆունկցիա ստեղծելը շատ դժվար է, ահա որ դժվար է։ Պատրաստ։ Գիտեք ոնց ենք անում։ Ուրեմն ֆունկցիա ենք չէ ստեղծում։ Գրում ենք ֆունկցիա։ Okay։ Հետո փակագծեր, կոդի բլոկի սկիզբ, բլոկի բլոկի վերջ։ Այդքան բան։ Դժվար է, չէ՞։ Գիտեմ դժվար։ Խնդրեմ, ստեղծեցի ֆունկցիա։ Հիմա ֆունկցիան իրականում պատրաստ արժեք է Քանի որ նա արժեք է, նույն ձևի ոնց որ մենք կարող ենք փոփոխականի մեջ դնենք ուրեմն ինչ որ մի, չգիտեմ, թիվ, որ արժեք է կամ տեքստ, որ արժեք է, մենք նաև կարող ենք դնենք իր մեջ մի հատ ֆունկցիա, որը արժեք է։ Okay, հիմա ուրեմն x-ի մեջ կա մի հատ ֆունկցիա, Հիշում եք, չէ՞, ֆունկցիան ինչ է, հրաման է, որը կարող ենք կանչենք։ Ինչպես ենք կանչում այդ հրամանին։ Անունը գրում ենք եւ փակագծեր։ Բում բում։ Խնդրեմ, այստեղ հիմա այ 5-րդ տողը կկանչի, կկաշխատացնի մեր ստեղծած ֆունկցիան։ Հիմա մեր ստեղծած ֆունկցիան այս բանին ոչ մի դեր չունի, ոչ մի բան չի անում, չէ՞։ Հենց որ եկեք հիմա իր մեջ կոդ գրենք։ Եկեք ուղղակի alert անենք 1 Okay։ Հիմա այս այս ուրեմն մեր ֆունկցիան, երբ որ մենք կանչենք, մենք կտեսնենք պատոհան 1։ Եկեք աշխատացնենք։ Խնդրեմ, տեսանք 1։ Այսինքն ինչ ստացվեց, որ ստեղ, ուրեմն ստեղ ստեղծեցինք մի հատ ֆունկցիա, վերագրեցինք այդ ֆունկցիան ուրեմն x փոփոխականի մեջ, որպես արժեք, Եվ հետո x օգտագործելով մենք, քանի որ x-ը այդ ֆունկցիան է, իրեն կանչեցինք, հիշեք փակագծային նշանակման կանչում ենք նրան, եւ նա աշխատեց։ Իսկ ինչ է նշանակում աշխատեց։ Նշանակում է այս բլոկը, որ մենք գրել ենք ֆունկցիայի, այդ կոդը, որ այդ բլոկի մեջ է, կաշխատի։ Եվ ահա մենք տեսնում ենք alert 1։ Հիմա եկեք օրինակ, որպես օրինակ, մի քիչ ավելի պրակտիկ բան անենք։ Ուրեմն նայեք, alert-ը նաև կարող է ընդունի արժեք։ Հիշում եք, երբ որ մենք օրինակ որ ասում ենք alert, pass ենք տալիս ինչ որ մի արժեք, չէ՞։ Այսինքն հիմա քանի որ մենք ֆունկցիան գրում ենք, մենք պետքա կարողանանք ընդունենք այդ արժեքը, որը տրվում է մեզ։ Որտեղից ենք ստանում այդ արժեքը։ Ստանում ենք այս արժեքը այստեղից։ այս Հիմա այդ արժեքի համար ստեղծում ենք փոփոխականի անուն, որպեսզի այդ արժեքը մտնի այդ փոփոխականի մեջ եւ մենք մենք նրան կարողանանք օգտագործենք։ Նենց որ եկեք տանք նրան անուն, ասենք y։ Հիմա ստեղ մենք alert կանենք y+1։ Հիմա ստեղ մենք x, երբ որ կանչենք այս ֆունկցիան, pass կտանք 6, ասենք թե։ Եվ նա ինչ կանի, ուրեմն երբ որ պաստանք մեր ֆունկցիան 6, ինքը կգա ստեղ եւ y-ը կունենա 6 արժեք։ Եվ մենք alert կանենք 6+1 եւ կտեսնենք 7։ Նայեք ստեղ։ Ահա։ Okay, այսինքն այս մեխանիզմն է, որի միջոցով մենք երբ որ ֆունկցիային կամ հրամանին կանչում ենք, մենք կարող ենք փոխանցենք այս կողմից, երբ որ կանչում ենք, եւ ստանանք այս կողմից։ Այս այն կոդն է, որը արդեն աշխատացնում է ֆունկցիան։ Okay։ Այսինքն այս արժեքը կգնա կմտնի այս փոփոխականի մեջ եւ կաշխատի։ Okay, Իսկ մենք բացի իսկ մենք իրականում ոչ մի այդ մի հատ արժեք, բայց կարող ենք մի քանի հատ արժեք պաստանք, օրինակ 10, 6 եւ 10։ Հիմա եթե 6-ը եկավ մտավ այս y-ի մեջ, բա 10-ը ուր է։ 10-ին ոնց օգտագործենք այստեղ իր համար, իր համար պետք է ստեղծենք մի հատ ուրիշ փոփոխական, օրինակ z։ Հիմա ի՞նչ է ստացվում, որ այս 6-ը կգնա կմտնի y-ի մեջ, 10-ը կգնա կմտնի z-ի մեջ, եւ այստեղ, երբ որ մենք իրանք օգտագործենք, ուրեմն y-ը կլինի 6 եւ z-ն կլինի 10։ Եկեք փորձենք, եկեք ասենք y գումարած z։ Այսինքն ի՞նչ է ստացվում, որ մենք ստեղծեցինք մի հատ ֆունկցիա, որը վեցնում է երկու հատ թիվ եւ նկարում է պատողանի մեջ իրենց գումարումը։ Նայեք ստեղ։ 16, այո, 6 գումարս 10 եղավ 16, ոկե, շատ լավ, հիմա անպայման չի իհարկե, որ մեր ֆունկցիան ինչ-որ բան նկարի, ինքը կարող է ընդամենը ինչ-որ գործողություն անի և մեզ վերադարձնի պատասխանը, հիշում եք պրոմպտը, որը մեզ վերադարձնում էր են տեքստը, որը user-ը գրում էր, նույնպես մենք կարող ենք վերադարձնենք մեր կոդից, մեր ֆունկցիայից ինչ-որ մի արժեք, ինչպես ենք վերադարձնում։ Ուրեմն վերադարձնելը կամ հետ տալը, հա, անգլերենին, անգլերենի մեջ դա return խոսքն է, return, վերադարձնել, okay, return։ Okay, ուրեմն մենք return ենք անում, ինչ, ինչ ենք ուզում վերադարձնենք։ Եկեք վերադարձնենք y-ի գումարած z-ի, այսինքն նրանց գումարումը։ Հիմա եթե մենք ուրեմն սա պաստանք, մենք կարող ենք դրա արդյունքը, չգիտեմ, u-ն, վերագրենք u-ի մեջ, Նայեք, ստեղծեցի մի հատ նոր փոփոխական, սա հիմա որ աշխատի, սրա վերադարձրած արդյունքը, նույն ձև ոնց որ prompt-ի վերադարձրած արդյունքը հիշում եք, որ վերագրում ենք ուրիշ փոփոխականի մեջ։ Նույն ձևի հիմա x-ի x-ը ոնց որ alert-ի prompt-ի ժամանակ prompt-ն էր անունը մեր ֆունկցիայի, alert-ի ժամանակ alert էր անունը մեր ֆունկցիայի, հիմա x-ը անունը մեր ֆունկցիայի։ Եվ իր դերը ուրեմն այդ թվերը գումարել եւ մեզ վերադարձնել այդ գումարումի արդյունքը։ Այսինքն հիմա ուրեմն տեսնենք you-ն ինչ կտա։ alert you run։ Խնդրեմ 16 Այսինքն ինչ հետարքի է։ Հիմա քանի որ x-ը այդքան է լավանում չի, այսինքն x-ը մեզ չի ասում ոչ մի բան ֆունկցիայի մասին։ Եկեք փոխենք այդ ֆունկցիան ու դարձնենք անունը, այսինքն ֆունկցիայի եւ դարձնենք add գումարում add Հիմա նայեք ոնց է կարդացվում, հա? Սովորական տեքստ է, նայեք, ստեղծում ենք փոփոխական եւ գումարում ենք 6-ը եւ 10-ը։ Okay, կամ գումարման ֆունկցիան ենք կանչում 6 6 եւ 10-ով։ Եվ արդյունքում ինչ է ստացվում, որ ուրեմն 6 եւ 10-ի գումարումը լինում է, հա? Նա վերադարձնում է այդ գումարման արդյունքը եւ այդ արդյունքը մենք վերագրում ենք u-ի մեջ։ Եվ հետո alert ենք անում, այսինքն ցույց ենք տալիս, էկրանի վրա, պատոհանի մեջ u-ի արժեքը, որը կլինի այս պահին 16։ Հիմա լավ է ինչու՞մ է այս add ֆունկցիան, որ հիմա ես այդ այս add ֆունկցիան կարող եմ կանչեմ լրիվ ուրիշ պարամետրներով, կարող եմ կանչեմ, չգիտեմ, 99-ով եւ 100-ով։ Եվ ինքը նույնպես կաշխատի, այսինքն 99-ը կգնա կմտնի y-ի մեջ, 100-ը կգնա կմտնի z-ի մեջ եւ կվերադարձնի 199-ը։ Եկեք alert անենք այդ արդյունքը ցուցանենք։ Նայեք։ Հմ։ Հիմա բնականաբար ես կօգտագործեմ debugger, որպեսզի մենք տեսնենք այդ ամենը ինչպես է աշխատում։ Հենց որ կանենք debugger, որտեղ debugger-ում իրականում մի հատ էլ նյուանս կա, որ ձեզ պետքա ցույց տամ ֆունկցիաների հետ կապված։ Ուրեմն run անենք սա։ Okay, ուրեմն նայեք։ Մի հատ մեծացնեմ։ Okay։ Ուրեմն այս տողում Մենք ստեղծում ենք ֆունկցիան, չէ՞։ Ստեղծեցինք։ Հիմա ստեղ կանչում ենք ֆունկցիան։ Հիմա ես եթե այս կոճակը սխմեմ, ինքը կանցնի հաջորդ տողին, բայց ես ուզում եմ մտնեմ ֆունկցիայի մեջ, այս բլոկի մեջ եմ ուզում մտնեմ։ Այ այս տեսնում եք step into, okay, այս ներքև բանը, հղումը։ Դրա մեջ սխմեք եւ կմտնենք add-ի մեջ։ Հիմա մենք add ֆունկցիայի մարմնի մեջ ենք, հա, իր բլոկի մեջ ենք։ Եվ նայեք, y-ը հիմա ունի 6 եւ z-ին ունի 10։ Ինչու՞, որտեղ ստեղ փոխացեցիք 6 եւ 10։ Ահա, խնդրեմ, y-ը 6 է, z-ին 10 է, հիմա կգումարենք նրանց միասին եւ կվերադարձնենք եւ հետեւաբար, երբ որ անենք next, հիմա y-ն պետքա որ լինի 16։ Խնդրեմ։ Հետո մենք նորից ուրեմն add-ը կանչում ենք 99-ով եւ 100-ով, եկեք դրա մեջ մտնենք ահա, խնդրեմ, հիմա y-ը ունի 99 եւ z-ին ունի 100։ Ուրեմն նրանց գումարումը կվերադարձնի մեր ֆունկցիան, return կանի մեր ֆունկցիան, եւ եւ ուրեմն արդյունքը կնկարվի էկրանի վրա։ Խնդրեմ, 199։ Okay։ Ինչպես տեսնում եք, շատ པարզ է, սրան պետք է մի քիչ մի քիչ խաղալ ֆունկցիաների հետ, որպեսզի պատկերացնենք ոնց են նրանք աշխատում, բայց կարևոր միտքը հետևյալն է, որ ստեղծել ֆունկցիան fantastic hash-ը, գրում ենք ֆունկցիա, փակագծեր եւ բլոկի սկիզբ եւ վերջը։ Կոդը մեր գրում ենք բլոկի մեջ, այդ սահմանների մեջ, եւ այդ փակագծերի մեջ մենք կարող ենք փոփոխականներ ստեղծենք, որը որոնք կընդունեն այն արժեքները, որոնք որ կփոխանցվեն այն ժամանակ, երբ որ մեր ֆունկցիան կանչվի։ Այսինքն, եթե մենք հիմա այդ ֆունկցիան կանչում ենք այս թվերով, այս արժեքներով, այս արժեքները կգնան եւ կընդունվեն ֆունկցիայի կողմից իբրև այս փոփոխականների արժեքները։ Okay։ Եվ այս փոփոխականներով մենք հիմա ստեղ կկարողանանք աշխատենք այդ արժեքների հետ եւ նաեւ կարող ենք return անենք, այսինքն վերադարձնենք ինչ որ արժեք։ Այդ արժեքը կարող է լինի թիվ, կարող է լինի տեքստ, կարող է լինի boolean, այդ արդեն նայած մենք ոնց ենք օգտագործում կամ ոնց ենք գրում մեր կոդը։ Օրինակ ձեզ ասեմ, պատկերացրեք, նայեք, մենք modulo օպերատորը սովորեցինք, չէ՞։ Եվ տեսանք ինչպես կարելի է օրենք modulo օպերատորով որոշել ինչ որ թիվը զույգ է, թե կենտ, չէ՞։ Նայեք ստեղ։ let is even հավասար թիվ է, թե չէ։ Ուրեմն գրում ենք function, որը վերցնում է ինչ-որ մի թիվ եւ որոշում է, վերարասում է return x modulo 2 հավասար է 2-ին։ Հավասար է 0-ին, ներողություն, 0-ին։ Ահա։ Սա ինչ է ստացվում։ Սա նշանակում է տրված թիվը մենք կբաժանենք 2-ով եւ կվերցնենք մնացորդը։ Եթե այդ մնացորդը 0 է, կվերածնի true հակառակ դեպքում վերաբացնի false։ Այսինքն ինչ է ստացվում, եթե մենք պաստա կանչենք այս is even-ը կենտ թվով, օրինակ 9-ով, եւ եկեք alert անենք, որ պատասխանը տեսնենք։ Սա կմեզ կվերադասնի false, ճիշտ է, որտեվ even չի, հա, զույգ զույգ չի։ Okay, հիմա եկեք տանք իրան 12, հա, true։ Այսինքն ինչ ստացվեց։ Մենք ստեղ, որպեսի ամեն անգամ այս տիպի կոդ չգրենք խառախուրը, մենք ստեղ ստացինք մի հատ սիրուն ֆունկցիա, որը ունի մի հատ շատ բարձր անուն is even, որը ակնհայտ բացատրում է իր գործողությունը ինչ է։ Հիմա եթե մենք ցանկացած ժամանակ մեր կոդի մեջ ուզենանք իմանանք որևէ թիվը զույգ է թե չէ, մենք ընդհանրապես կանչում ենք այս ֆունկցիային եւ ինքը մեզ կասի այո թե ոչ։ Բարձա չէ։ Ա ապագայում մենք կտեսնենք, որ իրականում ֆունկցիայի մեջից, այս բլոկի մեջից մենք կարող ենք նաև կանչենք ուրիշ ֆունկցիաներ եւ այդպես կպատկերացրեք մենք ինչպես կարող ենք հետարքի ձևերով ֆունկցիաներին կամ ֆունկցիաների գործողությունները կպցնենք իրար։ Լիքը հետարքի բաներ է սպասվում, հույսով եմ այսքանը པարզ էր, կհանդիպենք շուտով։ Շնորհակալություն։